muda mwingine kupitia Daktari Kiganjani, sehemu ambayo unapata elimu ya afya pamoja na ufafanuzi kwa ujumla. Na leo bwana, kupitia Daktari Kiganjani tunaangalia swala zima la mwanamke kufanya mapenzi wakati wa hedhi. Kuna madhara yoyote ambayo anaweza akajitokeza, lakini vipi kwa upande wa mwanaume? Kama kawaida, Anatoria Gabriel, niko na d Yubu Msalilo ana ndiye ambaye anaenda kutupatia elimu hii. Daktari, tuangalie swala hili ambalo limekuwa likifanyika sana na baadhi ya wanawake wamekuwa wakifanya mapenzi usingizi wakati wa hedhi. Je, kuna madhara yoyote ambayo yanaweza akajitokeza kiafya? Labda niseme kwamba nategemeana sasa hapa na mtu, naweza nikakiongelea hichi kitu, nitakiongelea kwa undani kidogo. Hiki kinategemeana na mtu na mtu. Kitaalamu hatukatazi kufanya mapenzi wakati wa siku zako, kwa sababu kuna faida kadhaa na kuna hasara kadhaa. Sasa tutegemeana na wewe na huyo mtu wako ni mtu wa namna gani, ni mkeo, ni mtu ambaye unakutana naye mara moja tu, ni mtu ambaye unamwamini au ni mtu ambaye haumwamini. Hivyo ndio vitu vya msingi sana vya kuangalia, japokuwa kitamaduni wengine wanaona kama ni kama uchafu, lakini kitendo kizima cha kufanya mapenzi pia wakati mwingine ni kama kitendo ambacho kama haufanyi mapenzi ni kitendo ambacho ni kama kina uchafu fulani. Lakini kutokana na hili daktari, kuna dhana ya wanawake kufanya mapenzi ili kupunguza maumivu wanayoyapata wakati wa hedhi. Hii ikoje kisayansi? Actually, mtu akifanya mapenzi wakati akiwa kwenye siku zake, huyu mtu anaweza maumivu yake ya edhi akapungua Hii ni kwa sababu wakati mtu anafika kileleni pale, mwili huwa unaongeza contraction. Hiyo contraction ni, ni kama kuminya hivyo ile misuli ya kizazi pia itajiminya, na ikijiminya itasababisha ile damu au ile ukuta uweze kutoka kwa haraka, kwa hivyo kwa sababu hiyo pia kunakuwa kuna homoni nyingine ambazo zinatoa zinatoka wakati wa kufanya mapenzi inaitwa endorphins. Hizi homoni zinafanya mtu ajisikie vizuri. Kwa hiyo kule kujisikia vizuri kuna kufanya ujisikie kwamba haupati maumivu, lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni cha kisaikolojia hapa, kwa sababu unafanya mapenzi utasahau kwamba uko kwenye period. Ukisahau kwamba uko kwenye period, hii ina maana ya kwamba huwezi kusikia yale maumivu, akili yako inakuwa inafanya kazi nyingine, haiwezi kuhisi maumivu, na hii inamfanya ina mwanamke ajisikie vizuri sasa akiwa kwenye siku zake. Faida nyingine ya kufanya mapenzi wakati wa siku zako ni kwamba utapata siku za kutoka damu chache kitaalamu tunasema, kwa sababu wakati wa kufikia kileleni kiza chako kitajiminya zaidi, kijiminya sukuma zaidi zile damu zitoke. Kwa hiyo zitakapokuwa zinatoka kwa wingi zitaisha mapema, zikisha mapema siku zako za kutoka damu zitakuwa ni chache. Lakini pia hii inaleta kilainishi asilia. Damu ni kilainishi asilia, kwa hivyo ile damu iliyopo ni kilainishi asilia, inafanya tendo zima la kufanya mapenzi liwe liwe safi, kwa sababu utakuwa muda wote mwanamke atakuwa akiwa ni mbichi na anakuwa amelainika muda wote yoyote. Lakini pia niliongea hapo nyuma kwamba kuna baadhi ya kinadada huwa wanakuwa na umwa vichwa wakati wakiwa kwenye siku zao. Hii kufanya mapenzi itazuia pia maumivu ya kichwa, itapoonyesha ile maumivu ya kichwa ambayo yalikuwa yapo. Na utafiti unaonyesha kwamba nusu ya wanawake ambao wanafanya mapenzi wakiwa kwenye siku zao, kama walikuwa na matizo ya vichwa, vichwa vimekuwa vikipona. Tunaviita hivi sisi ni vichwa vya siku, menstrual migraines. Hizi hapa, kufanya mapenzi kunasaidia kupunguza maumivu haya ya kichwa. Lakini sasa kwa upande wa mwanaume, yeye ambaye anakuwa anafanya mapenzi na mwanamke ambaye yupo katika kipindi cha hedhi, hakuna madhara yoyote ambayo yanaweza kumpata kupitia kitendo hicho? mzito. Wote tunafahamu ya kwamba damu imekuwa ni kisababishi kikubwa na ni kitu ambacho mara nyingi sana kinasababisha kuenea kwa magonjwa mbalimbali. Magonjwa ya zinaa yote ikiwemo ukimwi huenezwa kupitia mfumo wa damu. Magonjwa mengine ndiyo kupitia kujamiana na kadhalika, lakini damu inaeneza magonjwa ya zinaa baadhi ikiwemo ukimwi, na pia ugonjwa wa homa ya ini unaenezwa kupitia damu. Kwa hiyo kama yule patna wako au mwanamke ana haya magonjwa, ni rahisi sana sana sana sana kwa huyu mwanaume kuweza kuambukizwa yale magonjwa kama huyu mwanaume hakutumia kinga, lakini pia ni rahisi kwa huyu mwanaume kuweza kupata magonjwa ya zinaa kama hakutumia kinga. Kwa hiyo hii itamfanya huyu mwanaume aweze kupata kitu kingine ambacho hakukitarajia. Lakini hasara nyingine au tunasema maudhi mengine ya kufanya mapenzi wakati mtu kwenye siku zake ni kwamba ile damu damu inaogopwa watu wengi wanaogopa damu na kuna hali ya kabisa ya kiafya ambayo inahusu watu kuogopa damu. Akilini mwako mtu atakuwa anafikiria kwamba ninaingia huku ndani mwanaume, kuna damu. Hii damu inaweza ikachafua mashuka, hii damu inaweza ikachafua nguo zangu, ikamchafua yule mwanaume mwenyewe, kutokana na damu ambayo inatoka. Na ni siku ya ngapi mnafanya mapenzi? Kwa hivyo ile akili ikianza kuwaza kuhusu damu, itamtoa yule mwanaume au hata yule mwanamke kwenye mudi pale. Kwa hiyo wakianza kuwaza kuhusu damu, ile akili inatoka pale, na hivyo wanaweza wasifurahie sana ile tendo la ndoa wakati wakiwa kwenye hali kama hiyo. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya wengine wamekuwa wakivaa tunazita tampons. Ukiacha hizi taulo za kike, kuna zile taulo za kike ambazo zime zinakunjwa na zinaingizwa kwa ndani. Nafikiri sijijua kwenye jamii yetu kama zinatumika sana, lakini kuna baadhi yetu wanatumia hizi taulo ambazo zinaingizwa kwa ndani, zito tampon. Ni vizuri sana zikatolewa kabla ya kufanya mapenzi. Kwa hivyo kama mwanamke ataitoa kabla ya kufanya mapenzi, kule kufanya mapenzi kunaweza kukaingiza kwa ndani sana, na ikaweza kwenda kugandamiza kule ndani, ikanasa, na hivyo itahitaji kwenda kutolewa na madaktari. Tumaliza na ufafanuzi wa mwisho kuhusu uwezekano wa mwanamke kutobeba mimba kwa kufanya mapenzi wakati akiwa he hedhi. Je, hii inawezekana ama haiwezekani? Hii inakuja kwa wale ndugu zetu ambao wana mizunguko mifupi. Kwa na mizunguko ya siku ishirini na moja inamaanisha kwamba huyu mtu anaweza kupata mimba. Nitaelezea vizuri. Tumesema kwamba yai linatoka katikati ya mzunguko. Kwa kama na siku ishirini na moja inamaanisha kwamba yai linaweza katoka siku ya kumi au siku ya kumi na moja na litakapokuwa limetoka linakuwa lina masaa 24 mpaka 36 ya kuishi, alafu litakufa. Lakini kama huyu mtu alikuwa ana mzunguko mfupi wa hizi siku ishirini na moja na wakati mwingine mbegu za kiume huwa zinaweza kuishi kwenye damu mpaka siku saba. Sasa ukichukua hapo hesabu za kawaida tu, chukua kumi na moja jumlisha saba unapata kumi na nane. Akipata kumi na nane inamaanisha kwamba huyu mtu mzunguko wake unakaribia kuanza tena upya. Kwa hivyo changamoto za yeye kuja kuweza kupata mimba inaweza ikatokea, na utafiti unaonyesha kwamba inaweza ikatokea kwa wale watu ambao wana mzunguko mfupi. Kwa hiyo ni vizuri kwamba kama mtu atataka kujikinga na mimba na magonjwa ya zinaa kama nilivyoongea hapo nyuma, ni vizuri akatumia kinga. Akitumia kinga, basi atakinga na mimba, atajikinga pia na magonjwa ya zinaa. Hii ni sehemu ya kwanza kuhusu hedhi, ambapo Dr. Ayubu Msalilwa ametuelezea kuhusiana na mwanamke kufanya mapenzi anapopata hedhi. Kipindi kinachofuata ni sehemu ya pili kuhusiana na sababu zinazosababisha maumivu kwa baadhi ya wasichana na wanawake katika kipindi cha siku za hedhi. Subscribe ili kupata updates mbalimbali kutoka kwetu kupitia Daktari Kiganjani YouTube na Instagram, kote tunafahamika kama Daktari Kiganjani.